три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Перед 63, я боксер 50. Примите две радиограммы. Прием. Перед 63, я боксер 50. Примите две радиограммы. Прием.

Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий. Павел, Федор, Дмитрий, Григорий, Цапля. Анна, Семен, Цапля, Василий, Ольга. Семен, Яков, Харитон, Харитон, Николай. Борис, Роман, Иван, Дмитрий, Роман. Семен, Яков, Харитон, Харитон, Николай. Борис, Роман, Иван, Дмитрий, Роман, Семен, Яков, Харитон, Харитон, Николай, Борис, Роман, Иван, Дмитрий, Роман, Елена, Татьяна, Ольга, Павел, Григорий, Борис, Ольга, Михаил, Семен, Дмитрий, Николай, Роман, Григорий, Сапля, Павел, Семен, Леонид, Ольга, Человек, Щука, Яков, Дмитрий, Дмитрий, Федор, Шура. Яков, Федор, Григорий, Анна, Женя. Женя, Харитон, Харитон, Борис, Женя. Борис, Борис, Роман, Яры, Зинаида. Щука, Павел, Ольга, Ульяна, Татьяна. Василий, Семен, Человек, Яры, Шура. Василий, Василий, Ольга, Анна, Цапля. Павел, Михаил, Федор, Анна, Анна, Юрий, Щука, Человек, Иван, Щука, Павел, Иван, Павел, Василий, Василий, раздел 137, 26, 8, 13, 10, 137, раздел 567.

пятьдесят девятьсот семнадцать тридцать шесть сто сорок семьдесят семь ноль девяносто шесть четырнадцать девятьсот шестьдесят пять шестьдесят восемьсот восемьдесят один девяносто два восемьсот два ноль один девятьсот двенадцать пятьдесят один восемьсот семьдесят восемь

Прием. Боксюр 50, подтвердите прием радиограмм. Прием.